日常演劇空間日記ようこそさて本日の空間はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちら番組の後の玉尾いちごのバウムクーヘンを食べたいと思います玉尾いちご果たしてどんな大人になるのかなこれはまあ、開けた瞬間にいちごのいい香りがしてるここから見るとこんな感じになりますでは 買う肉品の断面図は、まあ、断面でもないかもしれませんがという風になってます見た感じはシンプルですねいちごの香りしていますよではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします。